moi de ma partie visuelle, donc hors technique, je dirais bien sûr, on n'a pas trop de problèmes, ça marche bien, on est mhm. content des flux, on est content de ce qui se passe, l'encodage se fait, les, formations qu'on fait auprès du Conseil général de Meurthe-et-Moselle sur le territoire de Longwy commencent à porter leurs fruits, l'Office du tourisme de Longwy commence à travailler avec la base Plurio, ils ont pu intégrer ce, notion de flux RSS pour justement alléger les entrées dans tous les sites de ville ou autres, parce que c'est un outil informatique qui est beaucoup plus léger que s'il fallait faire un transfert de base. Donc il y a deux, flux RSS. Un, c'est si vous voulez tous les événements culturels dans un rayon de 25 km autour de, Village, de la commune. Et le deuxième flux, ça regroupe, si vous voulez, l'agenda culturel des villes de, Luxembourg, mais et Thionville. Mhm. Et puis tout doucement, les communes sont en train de se l'approprier. Et, à titre personnel, c'est vrai que ben, quand j'ai envie de sortir, j'ai plutôt tendance à aller sur la base plurio que de faire tous les sites euh, culturels qu'il peut y avoir. J'ai l'habitude maintenant d'utiliser la base plurio. Mhm. Euh, l'idée de Villers, qui était un peu précurseur, euh, on est très content que ça ça porte ses petits, ça fasse des fruits ailleurs, euh, mm. en Allemagne, en Belgique, en France. C'est toujours cette confrontation, quelquefois, dans des... C'est la confrontation des idées et des problèmes qui permet des fois de trouver des solutions qui sont simples et applicables partout. Euh, on a quand même des postes qui nous consomment énormément de réunions, puis on a un vendredi soir qui se libère, on n'a rien prévu. C'était le cas vendredi dernier, bah, j'étais sur Plurio, j'étais voir un peu ce qui se faisait, ce qu'on pouvait trouver. Puis de là, je choisis d'aller euh, à tel endroit euh, culturel. Euh, je sais que l'année dernière, grâce à Plurio, j'ai vécu un moment assez particulier à Russange, oui c'est Russange au Luxembourg, à, côté de Autange. Mm-hmm. On été, j'ai été suivre un concert de jazz dans une mine, une mine de fer. Euh, c'était dans Plurio. Bah, c'est grâce en allant à la base Plurio qu'on a pu. Euh, c'était un moment qu'on a partagé à deux qui était vraiment euh, très exceptionnel. Bah, le dernier maillon qui est le plus important, c'est nos citoyens. Comment ils peuvent se, en termes généraux, hein, les acteurs, comment ils peuvent se saisir de ça pour l'utiliser de plus en plus. parler d'écologie et de développement durable et économique c'est qu'à terme on puisse réduire le nombre de papiers qu'on émet, de flyers qu'on émet, d'affiches qu'on émet. ça, marche et que ça avance. Et ça même fait des petits avec euh, tous toutes les actions transfrontalières que met la communauté de communes en place euh, et tout. Euh, et puis ça se met en place sur le PIO. Oh, bon, j'étais très content que que mmh. l'intègre. On va travailler avec saint martin pour l'intégrer. Donc les, voilà ça.